Paco and Patring. Bagay na bagay, no? Alam mo, feeling ko, tonight is the night na hawakan niya yung kamay ko. Grabe. Ikaw ba? May date ka ba, mami, ang gabi? Akala mo ba nakalimutan ko na yung pangyayari? ikaw atang nakakalimot eh. Di mo ba naalala yung una mong sinetap sa akin? Oh, so you're a Libra? I'm an Aquarius. That means we're very compatible. Alam ko na. But di na lang kita i-set up sa blind date? I have my own car. I even have my own house. And frankly, I've been thinking about settling down, you know, getting married, having kids. I'm getting a lot clearer picture of that now that I've met you. Alam mo, si Paco, may best friend siya. Alam ko katulad mo, born again Christian din siya eh. I leave this one up to the Lord. Alam ko naman na meron na siyang piniling lalaki para sa akin eh. Um, my name's Joanna. I'm Dave. It's nice to meet you, Dave. It's nice to meet you too, Joanna. napili mong resort, ha? Sabi ko sa'yo eh. Dito ba kayo kakasal? Ay, mga iho, ako ang masusunod. Ako mag-aasikaso ng lahat. Loreta! Oh. Tamo nga yung magiging biyanan mo. Parang siya gusto magpakasal. Carmela, huwag ka nang pakasal, anak! Sina, marunong na ah, Ay, marunong na yan, ha? Di pagluluto, alam yan, ha? Tumahimik ka dyan, alam! Ay, nako. May mga tao dyan trabaho ng trabaho. Napapabayaan ng asawa at ang magiging anak. Buti pa to si Tony eh. Laging maasahan, tsaka laging nandiyan dyan. Pinagsasama mong malinis sa marumi. Tsaka hindi ganyan magtupi. Mama, please! Huwag mo siyang pakakainin ng french fries o hamburger. Basta balanced diet lang ibigay mo sa kanya. Hindi ako yaya! Hindi ako maid! nangyari sa'yo? Ate, wala na kami ni Patrick. Bakit? Ako kasi sumama sa kanya sa butil mamaya eh. Sabi niya kung mahal ko daw siya, dapat na pumayag ako. Bakit kayo ni Mike? Ang tagal-tagal niyo mag-boyfriend pero nag-aatay kayo hanggang ikasal kayo. Okay lang yun. Masarap yun. Diba? Nakapag-decide ka na? Ano pang hinihintay mo? Ibigay mo na. Huwag, Ana. Kasalanan niyang gagawin mo. Maghintay ka na lang. Malapit ka na namang ikasal eh. Huwag kang bibigay. Bakit ba ang tagal-tagal yung naghihintay? It's about time. Just do it!